Но родился я в республике Узбекистан, а проживаю в, это, в России, в Владимирской области. Э, город, поселок? Ну, по, прописке прописки поселок. Какой? Поселок Вишневый. Э, семья? Ну, официально я в разводе, и, ну, вот, как бы живу с женой, и есть ребенок. Также родители, брат, сестра. Ребенок совместно с женой, да? Да. Сколько лет? Десять лет. Мальчик, девочка? Мальчик. Э, в Узбекистане родился, родители сами россияне, да? Ну да, это было это времен СССР, как бы 89 в 83-м я там родился, в 89-м году мы сюда переехали, как бы, ну, в Россию приехали. Э, контрактник? Да. Когда подписал? 1 сентября. Э, добровольно подписал? Добровольно. То есть доброволец, да? Да. Э, когда взяли в плен? 23 сентября. А где? В Донецкой области, недалеко, ну, ближайший населенный пункт был Карповка. Какая должность? Рядовой мотострелок. Стрел... ну, мотострелок, помощник пулеметчика был. А сколько обещали платить на контракте? 170 тысяч. А, а, чем занимался до этого? Работал на ферме. На ферме? На ферме. Кем? Скотником. А, а что входило в обязанность? Э, убирать говно за коровами и это подкармливать, ну, когда корма, трактор проедет, подкидывать uh -huh. корма. Это частное предприятие какое-то? Ну, ферма обычная, да, там как москвич открыл ее, угу. работал на этой ферме. Это в Владимирской области, да, да в вашем поселке? Да, да, да. А сколько платили? Максимально 25 тысяч рублей. Это много, мало? Это, я считаю, мало. Мало, да? Да. Для семьи. А жена чем занималась? Она работает в садике, нянечкой. Няня, да. А сколько у нее зарплата? Ну, то, что она тоже там на полторы ставки, грубо скажем, работает, ну, выходит максимально 18 тысяч. А какое образование? Один из классов. Э, специальности Нет. никакой нету, да? А почему? Не, не захотел учиться. Не захотел. Просто у нас завод был как бы в городе, но он сейчас уже умер. Там э, только ну, в техникум был по этой специальности обучали. Как бы не, ну, не пошел я туда. Отучился один из классов, ушел в, школу, это, в армию, mm -hmm. отслужил и потом начал работать в Москве. В Москве на заработках был, да? Да. А где на стройках? Нет. А где? Грузчиком, охранником. Угу. А сколько платили? Ну, это тоже зависит от периода, грубо вот я в среднем 40-45 тысяч такого, тоже это смотря в какие года выходило. Угу. А свое жилье есть? Жена? Ну, да. Заработал? По наследству досталось. По наследству. От кого? От бабушки. От бабушки. Это квартира, да? Да. Э, сколько метров? Честно, я даже не помню врать. Двухкомнатная квартира. Двухкомнатная, да. да. А машина есть? Нету. Почему? Потому что не лежит душа к этому. К машине? Да. Или просто нет денег, чтобы... Нет, не лежит душа. Моя машина, ну, как бы все есть, и деньги если могу купить, спокойно как бы себе сходить. Но у меня душа к этому не лежит просто. Потому то, что пошел в Украину, главный мотив – это деньги? Ну да, было большинство это. То, что кредиты, кажется, по нам хотел погасить кредит. А кредиты за что? На ну, ремонт квартиры брал, как бы, ну, свадьбу играл. Ну, на всякую стивню, вот, понабирали, как тоже. Пошел на ремонт квартиры, погасить ипотеку, как вот, помогаю. Какую ипотеку гасить? Ну, Ипотека это когда покупаешь квартиру. Ну, хотели, мы хотели брать квартиру, как бы ипотеку, думал я. Ну, как раз вот сейчас придешь, первоначальный взнос. Угу. А ну, вот себе, как нашел геморрой себе на жопу. А квартиру где? В ну, в городе хотел взять. В Владимире? Да. А сколько там квартира стоит? Ну, ориентировочно, я думаю, то же самое, если двухкомнатная, я думаю, 3-4 миллиона, наверное. 3-4 миллиона, да? Ну, а 3-4 миллиона. Я думаю, так. Ну, двухкомнатную хотели, да. да? Ну, я так думаю, то, что такая цена там примерная. Угу. А идеологические мотивы какие-то были? Нет. Вообще? Вообще. Что знаешь о Украине? В смысле, как понять? Что, что знаешь о Украине вообще? Но ну, то, что здесь сейчас идет как гражданская война, как бы есть непризнанные республики, которые между собой ну, сама государство Украина и вот эти непризнанные республики воюют. Гражданская война есть? Ну, как я, я, я так выражаю свое мнение, то, что как бы люди хотят, ну, вот эти респ... непризнанные республики хотят отделиться от Украины, а Украина не дает на это добро. я как бы про своими словами выражаюсь, говорю то, что это... Но <sniffs> ты в ну, вот сообщаюсь здесь с людьми, которые с Луганска, из Донецка, да. А Ваш... Напомни, как тебя зовут? Павел. Павел, а вот просто мне объясни. Вот э, ты чувак, который убираешь говно. Ну. Ты чувак, который убираешь говно. Ну. Ты приехал сюда решать э, для украинцев Нет. политический вопрос? Нет. Я приехал, просто я врать не буду, заработать денег хотел, думаю. Нет. Это ты считаешь это нормальным? Нет. Ты считаешь состоявшимся мужчиной? Нет, я много чего не достиг в этой жизни, ничего не делал. Если бы я считал бы себя таким человеком, то я бы, как, как вы себя только что выразились, не греб бы это говно, бы еще такое не делал бы Ну, то есть ты с, с скота убираешь говно и приехал убивать украинцев? Я не убивал никого украинцев. Ну, это, ну, было, это грубо скажем, я скажу свои слова. Это была война. Я ни одного мирного жителя не убил, а это как бы я был, как бы скажем, на, бою. Может быть, да, я не отрицаю, я кого-то убил, то так же могли бы, убивали моих друзей, то так Я никого не оправдываю, я никого не обвиняю. Самое главное, я мирных жителей не трогал. А это война кабака. Не, не ты, так тебя. Это СВО или война? Я считаю, это война. Война, да? Да. Сколько российских солдат умерло? Лично я сам видел много. Много, да? Много. За что они умерли? За что умирает российский солдат здесь, в Украине? Кто-то так же, как и я, за денег. Кто-то, может, был за как бы, идейные Объясни мне посмотрел. идею, объясни мне ну, идею. Ну, есть такие же люди, которые то, что там думают, то, что там Бандеры, и все такое, то, что верят там по телевизору. Кто то, такой что... Бандера? Ну, то, что тут здесь... Как его назвать-то правильно выразить, чтобы главный как бы враг для России, то, что там издевается над людьми, вот такие как бы бандеровцы, бандеровцами. Их называют. Как бандеровцы издеваются над людьми, объясни мне. Ну, как нам показывали там в соцсетях, то отрезают яйца, над, над живым сжигают людей. Вот такие как ролики Каких в интернете. Людей? Как понять, каких живых людей, россиян, которых э, берут в плен. Ты с да, и ко мне я ничего не отрицаю, ко мне относится идеально. Я все, ко мне, я никаких вопросов никому не задаю, у меня все хорошо. Ко мне относится хорошо. У меня, кажется, никаких жалоб никому нет. У меня, кажется, приняли, грубо, когда взяли в плен. С, с первого дня взятия в плен ко мне относятся нормально, все, никто надо мной ничего не издевается. Ни одного, ни, ни одной царапины, ни одного шрама, ничего ни, мне никто не сделал. ну, вообще, вот в россиян есть критическое мышление какое-то в голове или нет? Ну, как понятно, его... Ну вот, показывают по телеку, что бандеровцы мучают людей. Каких людей, у меня вопрос? Россиян? Ну, Где они их мучают? Я не знаю, откуда это видео. Объясни мне, кто такие бандеровцы Ну, вот кто вот это выкладывает это видео, как я понимаю, вот это кто издевается над людьми, над людьми вот, вот это, их называют бандеровцами. Я, это мое мнение. Кто издевается над людьми, это бандеровцы, ну, да? да, вот который здесь именно такой вот. Угу. Они это делают над русскими, когда они это делали? Ну да, это русские формы, как бы русские, э, э, ребята говорили по-русски. А ты видел, что россияне делают с украинцами? Ну, а показывают это, как бы рассказывают, показывают то, что, ну, издевательство мне не показывают, говорят то, что там мародерничает и все такое здесь домов, с квартир у нас. Это я, да, слышал, видел. Ну. Как бы видео вы показывали мне это. И что я... Ну, думаешь об этом? Ну, монтаж видео каждый может сделать любой, все, что удобно для вас. Это человек... есть укра... украинцы это делали монтаж, да? Ну, я не... Я... Да, а вот смотри, вот я тебе покажу одну... Тоже... Сейчас, я тебе покажу одно видео. Вот, Маньяки. Да. Полетели. Держи руку. О, пошло, пошло. Ветер дует по Тамир, отойдите. Наблюдайте на завод для кошек, когда? Знаешь, что это делает? Нет. Это бандаровцы? Нет. Это россияне в Сирии. А Еще вот, Ну, ну, я могу как бы вам все вопрос задать, а вот докажите мне тоже так что это сделали они. Это доказано. Это вот, я взял это с э, издания российского. Это они. Но я говорю, точно так же этот человек может любой сделать, точно так же видео, вот грубо, человек, вот то разбирается в этом хорошо. Сделать монтаж то же самое, то, что вам, как бы, грубо скажу своими словами, удобно. И спустить это в ролик и сказать, это сделал, например, я. И люди будут верить точно так же. Даже много как сделать по-другому. Нарезать и вырезки, сделать точно так же. А что опять именно сделал там не, не Петя, не Вова, не Дима, а сделал это я, Паша, например. Правильно? Кто в этом... И у нас большинство, да, вот но ну, у нас, так как я не понимаю, как бы сказать, народ, мы в это верим почему-то. Почему-то в это... Вот это, знаешь, что это? Ну, авианалеты, являются как... Где это? Знаешь, где это? Нет. Нет? Это Херсон. Вчера Нет. или позавчера. Кто обстреливает Херсон? Вот видишь, мирные ну, лежат. Ну, вижу. Ну, наши войска по-любому, знаешь, обстреливали. Это россияне, в это верят, что это. Это мирные украинцы. За Но... что ну. они умерли? За наши глупости, за российские. То, что наши начали выкачивать войска, наши российские войска начали обстреливать мирных жителей, мирные города. Вот это я не отрицаю. То, что прилеты были, я видел сам. То, что когда находился в СИЗО в Киеве, как бы туда прилетали в это время. Да, это же как бы свои как бы украинцы по Киеву стрелять не будут. Как я понимаю, это мирные люди как бы погибают из-за прилетов российской армии. А за что они Зачем это все? Объясни мне. Ну, это не мне решать, это как бы... Э, такие вопросы я не могу ответить. Вот зачем по мирным жителям да, это как бы... А зачем вообще заходить в Украину? Просто объясни мне. Будемо в Украину, ну, зайти. Как бы, ну, непризнаваемые республики ДНР и ОНР сили помощи как бы, наши. Как бы, наши войска решили помочь. Я не пойму, зачем они дальше пошли. Да, вы помогли там ребятам в этом Донбассе, в Луганске. Зачем вы, я не пойму, наших Харьков, Запорожье, что там, куда-то они дальше лезут там. Херсон. Вот это вообще не могу понять. Если помогли там, когда что-то попросили тебя, там, грубо, Володя, нашего президента, помог, и все, прекращай, выводи ребят, люди гибнут, реально гибнут и гражданские, и наши солдаты, и с той, и с той стороны много людей гибнет. Прекращайте это дело. Нет, я вот не могу понять, почему вот это до сих пор все это все происходит. Хочешь что-то сказать украинцам? Извиниться за наш народ, то, что мы здесь натворили, Девоху. Мы виноваты во многом в этом деле. Ну, я понимаю, что мои слова — это, грубо скажем, воздух, ветер для них. Мои, кажется, извинения. Россияна хочет что-то сказать? Сказать? То, что, ребята, прежде чем что-то сюда ехать добровольно, так, как сделал я, подумайте хорошенько. Здесь делать нечего. Здесь нас кидают, грубо скажем, как капушное мясо. Я, кажется, побывал в такой мясорубки. То, что нас офицеры кидают просто. И ты остаешься... Хорошо, если с тобой останется взводник. А бывает их взводники уходят. На некоторых позициях у нас именно остались только мы, обычные ребята, с автоматами против танков, после, против КЦМ, мотовых и всего такого. А ты с автоматом как, по семечкам стреляешь. Прежде вот это надо подумать стоит ли здесь вообще находиться. И этих денег, то, что, которые нам обещают, там и все такое, здесь никто. Здесь много лежат наших ребят, остались их тер, кто когда найдет. Уже даже, вот пока я бродил, они уже начали разлагаться, их даже никто не забирает. И те цифры, которые у нас там приводят в России по погибшим, это минимум 2-3 раза больше. На выборы ходишь? Нет. Смысла не вижу. Голосовал когда-то? Первый раз, когда исполнилось 18 лет. За кого? Тогда же Жириновского. А остальные просто я понял смысл, то, что у нас без толку. У нас есть Единая Россия. И против нее ты ничего не сделаешь. Сколько людей голосует против все. Все равно везде выигрывает Единая Россия. Смотри, вот сейчас я хочу сказать жестко, да? Ну. Только без обиняков. Я да. скажу тебе правду, хорошо. передо мной сидит человек, который в жизни убирает говно из-под свиньи. Ну, говно, да. Говорит, что у себя в России он ничего изменить не может, потому что там есть Единая Россия, но он мне толкает за столом телегу, что пришли сюда защищать людей так называемых ДНР и ЛНР, потому что они попросили помощи. Да, да так я вам это все правильно сказал. Это дикуха. Ну. Это дикуха ну вот, люди это будут смотреть, то, то есть у тебя уровень развития убрать говно из-под свиньи, да, но ну ты, ты приезжаешь в другую страну, наводить порядок, наводить порядок, убирая говно у себя в стране. Ну, получается так, да. Но все-таки попробую себя в стране убрать говно, а не только из-под свиньи. И политика не интересуется, зато ты едешь решать политику в другую страну. Не стыдно? Есть стыдно. Потому что лавахи нельзя заработать. Ну, нам просто, как и нам говорили, то, что нас сюда наперед не будут заводить. То, что мы будем на бок постах стоять на границе, усиление, все такое. Просто, грубо, развели, сюда мы приехали, а нас завели сюда. Вот, будет, вот будут смотреть украинцы, которые остались без крова. Многих родных убило. 8 миллионов выехало. И из-за таких чертей, как ты, чертей, которые у себя в стране убирает говно из-под свиньи. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, а что дальше? В смысле, что дальше? Все, до свидания. А что, что мы не хотим нет, дальше говорить? Не, не, потому что с такими темпами... Это а, чё, а, чё, а что я сказал не так? А что, я тебя обнять должен нет. или как? И а, я... ч, а что, а, ну, типа, Правда в глаза как бы режет или, или как? Нет. А нет. что я не так сказал? Апеллируй мне. Я не буду ничего больше общаться, все. Просто апеллируй мне, я в чем? не буду общаться. Не общайся, тебя никто да. не заставляет. Ты же добровольно общался. То есть тебе стыдно, сейчас, что ты... Сейчас я то, то, что такой пошел, то он вообще... Я... А, в чем, а в чем я не прав? В чем я не прав? Вот люди, мы это пустим. Ну. Вот в чем я не прав? чувак, который убирает говно из-под свиньи, да. приезжает сюда убивать людей? Я не убивал людей. Я, это, это война. Я убивал Кто такие... тебе давал право? Никто. Кто тебе давал право заходить сюда? Никто. Что я говорю не так? Что я говорю не так?